ისოლა დაფინანსების სისტემა, რომ იძულებული გახდა რამდენიმე კლინიკა, რამდენიმე საავადმყოფო დაეხურა ჯანდაცვის ფსიქიკური ჯანდაცვის განყოფილებები. ეს არ არის მხოლოდ იმ ადამიანების პრობლემა, ვისაც უშუალოდ ეს პრობლემა აქვს, ამიტომ არის თითოეული ჩვენგანის პრობლემა, ეს კიდევ უფრო ამწვავებს სოციალურ ფონს, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში.